السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتم طيبين بحلول شهر رمضان الكريم ويا رب يكون شهر الخير والسعادة عليكم يا رب النهاردة عندي لكم فيديو كوميدي عبارة عن الناس اللي بتفطر في رمضان فيديو موعظة وفي نفس الوقت فيديو كوميدي هما تلات اخوات اللي عاوز يتابع الفيديو يلا يجي ورانا يلا بينا يلا بينا أهلا ما تحكي يا المنتج سبع ساعات يلا سبع ساعات الواحد باله كتير المغرب بدنا عبده لسه يا عم انت لسه العصر لسه مد لسه مد انا هموت واشرب انا اه، والله زي وهتحس اللي هو شارب على السحور على السحور ده يشخف حمار والله شكل يشخف حمار يا اخي يا اخي انت صايم يا اخي إيه، ناشف مش قادر ما انت عكال يا عم انت وانت رجال والله ما تقضي السيارة والله انت اللي بارد انا لسه يا ابني ورا شافك عطشان انت ما انتش عطشان ألا بذكر الله تطمئن القلوب اذكر ربنا إيدك هيتروي كأنك شارب مية زمزم مش مية عادية كمان المرة اللي بتعملها آه، دي اللي بتخلي رايك آه، رطب أنا بخش جوه جوه الأوضة أفضل أذكر ربنا وأقرأ القرآن الحمد لله ربنا بيفرج عليا ما بحسش بأي حاجة خالص أنت ما بتقدرش تقعد في وسطنا يا صلاح وأنت وإحنا بنذكر ربنا وبنصلي أنت بتعمل حاجة عاوز عاوز التعرف لو بتعمل حاجه بينك وبين ربنا نعملها احنا الاخرين نشكر الله نشكر الله نشكر الله حسيت <coughs> بالوقت أريد شبه شبه محي نشف مع التشهد اني بتدوس اوروبا من غير نفس اهم حاجه الخشوع لا شكك في امرك انت شاكك وقعد وبارد وحاطط رجل على رجل وماسك هو شاف هو شاف السلاح اللي في الثلاجه ان انا حاططها عشان ريحه تثبت فيها هو شاف الريحه اللي في الثلاجه في الثلاجه الثلاجه عشان ريحه تثبت اللي كنت حاططها تثبت ازاي؟ ما ريحه ما ريحه حاطه حط الفريزر بتثبت اهو شوفها كده اهو لا شوفه صحينا على المد اوعى تصحينا قبل المد ماشي وما انت رافع يا عم روح اذكر ربنا يا عم جوه يا عم حرام قوم اذكر ربنا يا عم عشان ربنا يفك عنك وتستحمل الصيام مش حاجه؟ نعم. سبحان الله سبحان الله انا بذكر ربنا فعلا كنا بنذكر ربنا الله درجة تجول بره سبحان الله عشان ميبقاش في زيت عليهم لما احلف اللي بشكر ربنا حجري الصحي جنني طير لي عقلي مني بدي شوفك انتي وما معك كورونا لبست كمامة وكفوف شفتها وقلبي ملهوف والله انا المحبوس اوعي انتي تجيني واخداني عال هادي وجمالها مش عادي لما بتيجي قصادي Thank you. وقاعد سايب البيت كله جنبي من قدام التلاجة يا عم الشيخ خلصت صلاه قوم يا طه قوم نمنا على الله في اوضه الله في عينك انت خلصت صلاه ايوه يا عم خلصت صلاه وذكري من زمان انا جاي بس اشوف الريحه الريحه اما تفتح الثلاجه آه، رومي يا عم الله يهديك انت هو يا عم لا ما اعرفش انا احنا هنموت من منظر الثلاجه ماليش قايم من هنا عاوز عاوز تاخد الريحه افتح واخد الريحه انا قاعد بتاعتكم ما احناش ايمان ماليش ايمان والله ماليش ايمان ماليش قادر والله ما انا قايم من هنا لاذان المغرب وخليك قاعد آه، اما آه، التلاجه احنا مضايقينك في حاجه خد خد عملت سبعيات اللي انت اصلا تلحمه ما هتقومش من هنا مش هو الحمد لله ان انا عدت الدور اللي فات امبارح قاعدين له قدام التلاجه وبعدين عملت حسابها إيه؟ لقيت يا صغيرة بس هتملى أي حاجة بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله عشان إيه يبقى أنا بحلف اللي بس بصبح ربنا ما بكتبش عليهم بسم الله الرحمن الرحيم فتكليت سو سو سو سو سو سو سو سو سو لا والله يعني معش العيد ده زورت قوي Thank you. Tom non farò 왜 집들 연기하다 먹고 قوم يا اوه يا عبد طارق قوم يا عم اجلس الله يا عم قوم يا عم قوم يا عم قوم يا عم قوم يلا قوم يا عم اجلس حق يا عم صغار يا عم قوم يا عم هو صغير يا عم احنا اللي من ما لا يا عم قوم هو ما صغير كل دين قوم يا عم صلي الدور يا عم واذكر ربنا شويه ام يلا يلا رجاله يلا يا حبايبي يلا يلا هنا على عمرك يلا بقالنا كتير ما شفناش بعض ما سلمناش على بعض بسم الله الرحمن الرحيم تعال نطلع ورا لحظة ايه محمول بتاعي معاك؟ لا مش معايا نسيته تحت المخدة دلوقتي يا عم صوته يا عم هنخبط عليه ما هوش آه، يا عم لحظة عادي يا حلاوة يا حلاوة كلها بطل شوف أراضي أراد أن أنا أنسى المحمول بتاعي عشان أصحى ألا بذكر الله تطمئن بقى <laughs> إيه. <laughs> إيه، ألا بذكر ألا بذكر الله احنا عرفنا جبناه هي دعوات والعيش هو اللي بيشبع دي مساحة بتعمل ايه مساحة الصحاب ايوه انت وقعت كنت بشيل وعامل لنا شيخ عامل شيخ الا بذكر الله تطمئن القلوب أيوة. ها يا شيخ فيس وعامل لنا راجل مؤمن وطاقي وهتطلع رجلي على رجلي ما تفضحنيش ما تفضحنيش ما تفضحكش بالنص بالنص بالنص بالنص ده احنا في الصيام ربنا خلاص خلاص خلاص خلاص تقول لابسك لله تطمئن القلوب عامل لي فيها يا شيخ وعامل لي يا شيخ اوه هتعمل ايه ما تمتحنيش بقيت انت انا اخونا الكبير القدوه من من تشكى من ربنا اللي خلى خلى ده هو شهر شهر شهر واحد بينك وبين ربنا دي الحاجه الوحيده اللي بينك وبين ربنا ربنا بيقول فيما معنى الحديث كل عمل عمل آدم له إلا الصوم فهو ليه وأنا أجزي به يعني دي الحاجة الوحيدة اللي هي ربنا اللي أنت بتصوم وأنت قاعد تفضل جيت كل لهم وكلنا على بذكر الله تطمئن القلوب وبتلعب بكلام ربنا يا أخي تسعى على ده أنت أخونا الكبير أنت القدوة لنا ده بني أخوك وده مش بنتعلم منك ما بقولكش كده عشان تعيط بقول لك كده عشان ترجع لربنا وتعرف ان ربنا شايف احنا ما احناش شايفينك بس ربنا شايفك نهاية الفيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم ما تنسوش تعملوا like و subscribe و share. وتفعلوا أهم حاجة زر الجرس زر الجرس زر الجرس عاوزين الفيديو ده يوصل ل عاوزين بس 50 like. مش أكتر من 50 like. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته